叮叮，这是泼水节必吃。嗯，OK，甜甜的。嗯，我过泼水节。泰国汽车旅。 哇，这种欧式风格，整的是欧式风格的，金碧辉煌。是我今天要住的房间，然后这里有一个大镜子，大镜子可以看到我。然后我们看看厕所。 哦，哦，金色的厕所是金色的耶！有没有金马桶？ <laughs> 住一天晚上就六百五十泰铢，还蛮便宜的。呀，出门了。 虾子吃那种大只的虾，哼哼哼，走。好热，这样太阳很大。然后这是超级无敌热的我，像我在泰国都会买一个这样子的披肩，就是避免就是太阳会直接晒到皮肤，然后就会有晒伤。 认识的也可以互相看着对笑，这就是泰国。口水节呢，都会供神明水，供神明洗澡。 碎成这样的。虾子，嗯，然后这边的虾子呢，这个是养的，然后这个是河的，就是很大只的，最大只的四只一千八。OK，上桌了。 然后还有虾浆，超级大，这个应该很，我超喜欢吃那个虾子头，里面有那个，嗯，那等一下这一只就就给我吃吧。噔噔噔噔噔，之前泰剧啊，《天生一对》有里面他们在吃的那个虾子，就是像这种河的虾，它是野生的，并不是养殖的，所以它比较贵一些。 慢游说啊，如果你想要比较浮皮一点，或者是想要看风景一边吃的话，你就是到这边。对，从这边点完菜之后上船，它是一千五泰铢，你可以坐一个小时，它绕一圈就会回来了。也可以跟女朋友来包船，或者是跟男朋友一起。 其实，如果说以出国旅行的话，我觉得这价位是 OK 绿绿的这个是那个海鲜酱。啊！我看到了，香一次吃了两只，一边一只。 他不是这种感觉，但是大家就是很开心。 跟曼谷不一样感觉的，因为到庙里，因为完全不能穿短裤，所以我现在在用我的围巾，然后这样子，三次，三次，还要怎么动？ 三、四、三、三、四，这样可以吗？有没有及格？有，他可以退后吗？ <laughs> 可以， <laughs> 退后又是这样。三、四、三、四、三、四，所以我要这样教他，就是这样子。咚咚咚咚。 从泰国刚开始建国的时候，这里就是一个，这里是泰国第一个皇帝的庙，所以这边的遗迹就是从那个时候留下来的。泰国人其实是一个蛮，呃，信，蛮迷信的国家，然后每一个人大家都有信仰，然后就是在这种比较有一些遗迹的地方呢，它旁边的树就是其实都是有。 真的，大家都是这样子相信，所以这边的树都还蛮大棵的，大概都有百年的历史了。 我发现，就是我们现在所有看到的神像的头都不见了。姐姐说是有可能是以前战争，或者是佛手的价值比较高，所以就被小偷偷走了。这个就是非常有名的树中的狗手。 给大家看一下，在这树里面有藏着一个佛手，那我要回家喽。